Привет, YouTube! С вами Свитки Ти Энджела, мой канал посвящен японской уличной моде. Эм, сегодня я хотела бы вам рассказать про посылку, которая пришла ко мне недавно. Я заказывала косметику с eBay. Танюш, вынеси, пожалуйста, мусор. Мам, ну я же записываю, давай потом. Потом забудешь. Давай бегом, это пять минут займет. такси. Привет, YouTube! С вами Свит Китти и сегодня Тань, я хотела бы... помоги мне с домашкой! Ты что творишь вообще? Иди сама делай! Я сама не могу, ну помоги! Женя, ты же умная. После ответ двоеточие. Ну что, доделаешь дальше сама? Да, спасибо. Больше меня не беспокоить. Ну все, теперь точно досниму. Балда, камеру забыла выключить. Я этого не снимала. Привет. Поговорим? Привет. Поговорим? Кто ты? Как ты сюда попала? Как? Неужели? И ты не хочешь со мной поговорить. Уходи, иначе я закричу, разбужу весь дом. Кого ты разбудишь? Они же все так крепко спят. Ты убийца! Я сейчас вызову полицию! Как ты можешь кого-то позвать, если у тебя нет голоса? Твой голос принадлежит мне. Твоя душа принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит получилось. Давай быстрее, мы же опоздаем. Привет. Поговорим?